Karboksilik asitleri sistematik olarak adlandıralım. Böyle bir molekülümüz olsun. Bu bir karboksilik asit. Burada bir karboksil grubu var. Bunu sistematik olarak adlandırabilmek için basit alkenleri adlandırırken kullandığımız yolu kullanalım. Herhangi bir organik molekülü adlandırırken önce en uzun karbon zincirini bulmamız gerektiğini görmüştük. Buradaki en uzun zincir 1, 2, 3, 4 karbonlu. O zaman molekülün isminin başına büt gelecek. Bu bir bütan. Bütan yerine aslında molekül bir karboksilik asit olduğu için, bir karboksil grup içerdiği için butanoik asit olarak adlandırabiliriz. Şimdi karboksil grubun nereye bağlandığını belirtip belirtmeyeceğimizi merak ediyor olabilirsiniz. Karboksilik asitin nasıl düzenlendiğine bakarsak, karboksil grubun karbon zincirinin daima ucunda yer aldığını görürüz. Bu yüzden bağlandığı yeri belirtmeye gerek yok. Numaralandırmaya karboksil karbonun olduğu yerden başlanır. Numaralandırırsak bu birinci karbon, bu ikinci, üçüncü ve dördüncü karbon olur. Bu yüzden karboksil grup için numaralandırmaya gerek yoktur. Başka bir tane daha yapalım. Böyle bir örneğimiz olsun. Buraya bir karbon daha koyalım ve buraya da bir metil grubu koyalım. Evet, belli ki bu bir karboksilik asit. Bu örneği adlandırmak için yine ilk olarak en uzun karbon zincirini bulmalıyız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. O zaman molekülün başına hex eki gelecek. Bu bir heksan. Sadece heksan değil, heksanoik asit. Buraya bağlı bir karboksil grubu var, o zaman bu bir heksanoik asit. Henüz bitirmedik, daha burada bir metil karbonu var. Numaralandırmaya her zaman bu karbonil karbondan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Metil 3 numaralı karbona bağlı, o halde molekül 3 metil heksanoik asit. Bir tane daha yapalım. Böyle bir molekülümüz olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu olsun. Karboksil grubunu buraya koyalım. Burada da bir çift bağımız olsun. Bunu nasıl adlandıracağız? Yine önce en uzun karbon zincirini arıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karbonlu. O zaman başına hept gelecek. Bu bir heptan. Dikkat ederseniz aslında bu bir alkan değil. Burada bir çift bağ var. Bu bir heptan. Molekül sadece bir alken olsaydı hepten olarak adlandırabilirdik. Ama molekül bir karboksilik asit. Bu bir hepten. Çift bağın yerini belirtmek için numaralandırmaya karbonil karbondan başlıyoruz. Biraz önce de aynısını yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Henüz bitirmedik ama bu molekülü 3 hepten olarak ya da hept 3 olarak da adlandırabiliriz. Bu da alışılmış bir kullanımdır çünkü üçüncü karbondan başlayıp dördüncü karbona uzanan bir çift bağ olduğunu gösteriyor. Ama bu normal bir alken değil. Bir karboksilik asit. O yüzden bir alken gibi sonlandırmak yerine karboksil grubunu içerdiğini belirtecek şekilde 3 heptanoik asit olarak adlandırıyoruz. Bu örneği biraz daha irdelemek istersek, çift bağa bağlı bu iki karbonun, bu karbon ve bu karbonun sıralandığını görebiliriz. Şöyle çizelim, her ikisinde belirtmediğimiz birer hidrojenleri var. Bu molekülü tekrar yazmak ya da çizmek istersek şöyle yapabiliriz. Şöyle iki karbonumuz olur. Bir hidrojen böyle yukarı doğru, bir hidrojen aşağıya doğru yönelir. Buradaki karbona büyük bir fonksiyonel grup bağlayalım. Buna R diyelim. Buradaki neyse diğer 3 karbonlu fonksiyonel grubu bağlayalım. Buna da R üssü diyelim. Bu şekilde bakarsak fonksiyonel gruplar çift bağın karşılıklı tarafındalar. Birbirlerinden ayrılar. Bu durumda isterseniz bu molekülü trans 3 heptanoik asit olarak adlandırabilirsiniz. Bu isim gruplarının ayrı uçlarda olduğunu belirtir. Ama burada gerçekten de 3 boyutlu düzende çizdiğim varsaymalıyız.